Ladies and gentlemen, representatives of the press, um, I'm very happy to welcome you this morning to Riga Graduate School of Law. As rector of the Riga Graduate School of Law, I am very happy and excited about our participation in developing the 12th annual conference of the European Society of International Law, which is devoted to an examination of how international law works in times of crisis. The conference will take place from 8 to 10 September 2016, so this coming autumn. We are especially delighted to cooperate with the Ministry of Justice of the Republic of Latvia and the Constitutional Court of Latvia. These are two institutions that Riga Graduate School of Law has had very good cooperation with in recent years, tackling and addressing current developments, and topical issues in international and European law. And I'm delighted to continue that good cooperation and together to both illuminate issues of common concern and help to put Riga and Latvia on the international map as a place where there's expertise and initiative. The uh, annual conference of ESIL, the European Society of International Law, is a very important and highly prestigious event. It will attract leading experts in large numbers, some three, 400 uh, leading experts from Europe and around the world to Riga. Um, and if one reads the program of the conference, one will be impressed by how it really reads as a menu of fundamental current challenges to international society. And the topic of the conference is really how are these challenges effectively tackled? How do we rise to the challenges within the framework of international law? Um, I think we couldn't have a more topical and relevant theme for the conference than the, the program that has been developed um, jointly by the participating institutions. So we're very excited about this. I have to, uh, in particular, express my appreciation of the initiative and the work that has been done by our colleague, um, judge and professor Ineta Zimele, who's very much taken the initiative in attracting this conference to Riga and in helping to flesh out a program with so much substance and, uh, and content. So with that, I will um, give the word to you, Ineta Zimele, and um, I Look forward to your questions and, and comments. We look forward to elaborating the conference uh, topics together, and this will now switch into um, to Latvian language. Thank you. Thank you. Jā, um, <clears throat> ceļā uz šo Eiropas līmenī prestižāko pasākumu, kas notiks septembrī, Rīgā un kur organizē eh, Rīgas Jurgiskā augstskola un eh, Latvijas Republikas satversmes tiesa saņēmušas atbalstu gan no Tieslietu ministrijas un, un ārlietu ministrijas. Tātad ceļā uz šo lielo pasākumu, par kuru es jums minēšu nedaudz vēlāk, vispirms mēs sākām ar tādu uh, Eh, situācijas eh, izpratnes eh, novērtējumu par to, kā Latvijas iedzīvotāji vispār skatās uz krīzēm. Uz krīzēm Eiropā un uz krīzēm Latvijā. Jo kā jūs paši arī savus amata pienākumus pildot, <laughs> jāsaka tā, ja mēs skatāmies ziņas, ja mēs tātad skatāmies, ko mēdī raksta, tad Eh, būtībā sajūta ir tā, ka mēs dzīvojam nepārtraukti krīzēs jau un kādu jau eh, laiciņu eh, atpakaļ. Līdz ar to sadarbībā ar SKDS, Rīgas juridiskā augstskola, ehm, veica šo aptauju, iedzīvotāju aptauju par četriem jautājumiem. Eh, bet eh, pirms es pavisam konkrēti jūs iepazīstinu ar rezultātiem un mazliet arī paspriežu par tiem. Eh, ļaujiet man iepazīstināt, tātad profesoru Ulrihu jūs jau iepazināt Rīgas juridiskās augstskolas rektoru, bet man labajā pusē tātad ir Rīgas juridiskās augstskolas prorektore Kristīna Krūma un Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas valsts sekretāras stratēģijas jautājumos Ingus Kalniņš. Tātad Uh, šī, šī patiesībā ir uh, nu, tā, tā, um, viens no kodoliem uh, gan septembra konferences organizēšanā, gan arī minētās aptaujas, iedzīvotāju aptaujas izvešanā Latvijā. Tātad um, šeit jūs redzat aptuveni, jums arī mapītēs ir iedoti šie dati, Eh, cik daudz bija respondenti, kādas bija vecuma eh, grupas. Un pavisam konkrēti jau uh, parādās pirmais jautājums, uh, tātad ir, kopā bija četri jautājumi. Bet pirms es uh, ieskicēju šos jautājumus un uh, konkrētās atbildes, uh, es gribēju varbūt iedot jums idejai um, un paturpināt uh, to, ar ko es sāku, kāpēc uh, ir tāda sajūta, uh, Ehm, ja mēs sekojam, kas notiek informatīvajā telpā, ka mēs vienās krīzēs eh, vien dzīvojam. Kāpēc krīzes un kāpēc eh, starptautisko tiesību un Eiropas tiesību konferencei arī tiks runāts par krīzēm. Ehm, redzat, ehm, viena lieta, kas būtu jāsaprot, ir tas, ka krīzes patiesībā pasaulē ir bijušas visu laiku – Un gadsimtos teiksim, mēs esam pievērsušies varbūt kariem un lielākām krīzēm, bet nav bijuši mūsu, teiksim, reāli mēs neesam dzīvojuši bez krīzēm. Mūsdienu apstākļos tās krīzes ir kļuvušas mums katram tuvākas mūsu mājai. Pateicoties jums, mēdī, tātad pateicoties arī informācijas tehnoloģijām, un līdz ar to ir tāda sajūta, ka reāli pamosties katru rītu un ir kāda jauna krīze. Bet patiesībā ir, tā situācija tāda ir bijusi visu laiku. Tas ir viens. Um, mēs esam kļuvuši arī viens otram tuvāki globalizācijas ietekmē. Un, ja varbūt tās mums kādreiz neiespaidoja tas, ka kaut kur citur pasaulē kādam nav ko ēst un nav ko dzert, tad arvien vairāk tas mūs sāk reāli ietekmēt. Pasaule ir maza. Un mums bija ļoti interesanti noskaidrot šajā aptaujā, jo ir viena lieta, kā zinātnieki uz to skatās un tie, kas ikdienā strādā ar šiem jautājumiem, bet mums bija ļoti interesanti noskaidrot, noskaidrot kā Latvijas iedzīvotāji saprot un vērtē to, cik mēs esam savstarpēji saistīti un kā mūs var ietekmēt gan tuvākas, gan tālākas problēmas. Un pavisam konkrēti jau par uh, jautājumiem un, un atbildēm, un jūs redzēsiet ļoti interesantus uh, aptaujas rezultātus. Jūs redzēsiet to, uh, vismaz tas ir tāds mans vērtējums uh, šīs aptaujas, cik uh, ļoti uh, Latvijas iedzīvotāji arī ir iekšā šajos pasaules procesos. Nav tā, ka mēs būtu nolīduši un paslēpušies savā stūrītī, savā kaktiņā. Un tas ir tas pirmais tāds acīm redzamais uh, secinājums no um, aptaujas rezultātiem. Uh, jautājumā tātad uh, par uh, lielākajiem izaicinājumiem, draudiem, uh, kas ir uh, 21. gadsimtā Eiropā, jūs redzat, kādi bija atbilžu varianti. Uh, Ja, es domāju, ka jūs viņus var, arī varat novērtēt, ka šīs ir tās tēmas, tie jautājumi, par kuriem jūs arī paši rakstat un interesēties. Un attiecībā uz to, kā Latvijas iedzīvotāji jūt, kas Eiropā ir šie lielākie draudi. Jūs, protams, redzat, ka tā ir migrācijas krīze, par kur mēs runājam katru dienu informatīvajā telpā. Tas ir arī terorisms, kurš ir bijis viens no teiksim, ziņu top ne, tēmām. Un nešaubīgi, ņemot vērā mūsu geogrāfisko lokāciju, ja, tas ir arī, arī karš un, un politiskā nestabilitāte Eiropā un ārpus tās. Un tas, ko mēs redzam, ka iedzīvotāji seko, seko šīm aktualitātēm, seko uh, tam, uh, kādas ziņas tiek sniegtas, Latvijas informatīvajā telpā. Um, varbūt ir interesanti pie, uh, pievērst uzmanību arī tam, ka, uh, kas ir tādi mazākie riski pašā apakšā, paskatieties. Tātad pārtikas un ūdens trūkums, kas ir reāli atsevišķos pasaules kontinentos milzīga problēma, kur šis jautājums būtu pirmajā vietā, tad Latvijā un kopumā tātad, no labklājības viedokļa uh, Eh, Latvijas iedzīvotājs uzskata, ka tā, tas nav tas lielākais draugs, nu, draudz vismaz Eiropai noteikti nē. Eh, arī pārapdzīvotība. Jo, nu, protams, ja mēs skatāmies no Latvijas viedokļa pārapdzīvotību, protams, nebūs tas, kas būtu tas lielākais drauds, un tas arī, arī noteikti parādās tur. Tātad šis, šīs atbildes ir, ir, eh, manuprāt, ļoti uh, interesants tajā ziņā, cik, cik viņas ir gudras tādas un informētas ja, no mūsu respondentu viedokļa. Un konkrēti par Latviju. Šis būtu ļoti tāds jautājums, kuram es aicinātu pie, pievērsties arī Latvijas teiksim, politisko eliti, jo kā pirmais draudz ir nabadzība un sociālā nevienlīdzība. Vairāk kā puse no respondentiem Un, kā jūs redzat, arī finanšu un ekonomiskā krīze ļoti cieši saistīta ar nabadzību un sociālo nevienlīdzību. Tātad šī, šis ir tas, kas rada Latvijas iedzīvotājiem lielu nedrošības sajūtu. Tātad tas ir reāli uzdevums faktiski ja, Latvijas valdībai, un es pasvītrotu šo sociālo nevienlīdzību kā vienu no īpaši lielajām problēmām. Un cik ir interesanti, neskatoties uz to, kā uh, Latvijā ikdienā uh, migrācijas krīze izskan kā viena no galvenajām ziņām, tomēr migrācijas krīze ir tikai trešajā vietā, tātad mūsu aptaujas uh, um, rezultātā parādās. Ja. Nu, kā jūs redzat, pārap, pārapdzīvotība Latvijā nedraud. Ja. Um, par to ir ļoti maz <laughs> cilvēki atbildējuši. Tālāk. Un tad, kas mūs interesē, protams, kā uh, augstskolu, kura māca topošos juristus, juristus ar specializāciju starptautiskajās tiesībās un Eiropas tiesībās. Kā zinat, tas ir Rīgas juridiskās augstskolas īpašais uzdevums un arī īpašais tātad, um, tas, kam mēs pievēršamies. Līdz ar to arī nākamie divi jautājumi – kas man jāsaka, man tīri profesionāli bija ārkārtīgi interesanti, <clears throat> jo, protams, teiksim tā, tiek uzskatīts, ka starptautiskās tiesības ir krīžu tiesības. Jo starptautiskās tiesības vienmēr tiek radītas, lai atrisinātu konkrēto krīzi. Jūs paskatieties, kā tas ir noticis vēsturiski, ir beidzies karš, un mēs radām apvienoto nāciju organizāciju. Tātad ietvaru, kurā risināt kara radītas problēmas, lai tas vairs neatkārtotos. Tātad ir tāda tēze, ka starptautiskās tiesības um, ir krīžu tiesības. Manuprāt, Latvijā vairāk uzskata to, vismaz tāds iespējas rodās, ka tāda pasaules vadītāju starpā nav iespējams vienoties par to, kā kopīgiem spēkiem atrisināt šīs uzskaitītās uh, problēmas un draudus. Līdz ar to bija ļoti interesanti redzēt, uh, ko uh, Latvijas iedzīvotāji, kā Latvijas iedzīvotāji skatās uz to, vai ir iespējams atrast tātad, zināmus principus, vienošanās, līgumus pasaules valstu vidū par to, kā risināt globālās krīzes. Un man jāsaka tas, ka man iepriecināja šie rezultāti, Jo, ja ir 58,1% eh, atbild eh, respondentu, kas tomēr uzskata, ka daļēji ar šo mehānismu var risināt pasaules krīzes, tad būtībā Latvijas iedzīvotājs pie tās situācijas, nu, kurā mēs esam, jo par šiem jautājumiem īsti profesionāli Latvijā netiek runāts, tomēr Latvijas iedzīvotāji uzskata, ka a, eh, valstu vadītāji var risināt a, dažādu vienošanos palīdzību. Tātad šīs globālās krīzes. Um, un 20,9% ja, uzskata, ka nu, pasaule ir tik decentralizēta, katram ir tik svarīgs tikai savas intereses, ja, ka to nav iespējams. Tātad nav iespējams atrisināt. Bet tad jūs atkal um, Eh, redzat šos 15,1%, kas, kas ir ļoti labs procents, kur ir absolūti pārliecināti, ka tikai tādā veidā var atrisināt eh, pasaules problēmas. Tātad caur eh, standartu veidošanu, caur vienošanām valstu vadītāju starpā, valstu starpā. Tātad kopumā mēs esam ļoti labi noskaņot, mēs esam lieli optimisti attiecībā uz starptautisko un Eiropas tiesību lomu. Un tas ir tas, ko mēs redzam uh, atbildo, atbildējis uz šo jautājumu, jo es summētu kopā 58 no šos 15%. Tātad Latvijas iedzīvotāji tic, un tam ir arī vēsturisks iemesls, tātad neatkarības, at, kā notika neatkarības atjaunošana Latvijā, ka ar starptautiskām tiesībām var atrisināt problēmas. Manuprāt, tas ir ļoti apsveicami. <clears throat> Un tad ir jautājums par to, vai uz doto brīdi, vai uz doto brīdi ir kādi principi, ir kādas vienošanās, kas pasaka tad, tad atbildīgām amatpersonām, valstu vadītājiem, kā risināt šīs krīzes, migrācijas, tātad kara jautājums, teritoriālo integritāšu problēmas. Un tad jūs redzat arī šeit Un nu, tas ir diezgan saskanīgi ar atbildēm uz iepriekšēju jautājumu, vai ir iespējams, vai kaut kas jau ir šajā gadījumā. Um, tad jūs redzat, ka 52 plus 2, es teiktu, ja, 54% uh, uh, uzskata, ka tomēr ir, ir jau uh, tātad, pamatnormas, pamatprincipi, kuri varētu palīdzēt šīs krīzes atrisināt. Ja, um, tātad šī, šie ir tie galvenie uh, Uh, ieguvumi no uh, iedzīvotāju uh, aptaujas. Um, tādējādi, ejot uz um, Eiropas starptautisko tiesību asociāciju šo ikgadējo konferenci, kurā mēs tieši par to arī runāsim, kā tad starptautiskās tiesības darbojās krīžu laikā, ja mums ir bāzē šie te dati, kas nu, ir pietiekami optimistiski, lai arī gan, gan juristi, gan starptautisko tiesu tiesneši, gan arī uh, mācību spēku pasniedzēji advokāti, kas piedalās gan mazākos, gan lielākos starptautiskos procesos, nu, varētu redzēt, ka tātad, iedzīvotāji kopumā tic tam, ko viņi dara. Un līdz ar to uh, ir jārisina jautājumi, kur ir daļēji tiek ievēroti starptautisko tiesību principi. Protams, ka mēs zinām, ka faktiski um, starptautiskās tiesības sāk apšaubīt tajā mirklī, ka kāda valsts vai vairākas valsts viņas neievēro. Un tad mēs atceramies, ka ir tādas starptautiskās tiesības, a, ah, kuras ir pārkāptas. Tad, kad viss ir normāli, tad jau nepadomā, ka patiesībā to starptautisko kārtību ja, viņi jau balstās uz zināmiem, teiksim, zināmām normām, principiem. Mēs to pieņemam kā pašu par sevi saprotamu ka to relatīvo teiksim, kārtību nodrošina arī zināmais, eh, zināmās eh, vienošanās teiksim, eh, valstu, valstu starpā. Nu, lūk, tā, tā, tā doma ir līdz septembrim Latvijā raisīt tieši diskusiju par to, kā saka, ienest pasauli Latvijā. Tāds ir šīs konferences mērķis un eh, raisīt eh, diskusiju dažādos, eh, dažādos formos līdz konferencē tieši par krīzēm, kādas tās ir, kā mēs viņas risinām, vai mēs viņas varam atrisināt. Tas ir tā ieskatam gan par šo aptauju vispārīgi, gan arī, nu, beigās es vēl papildināšu par lielo šo te septembra konferenci, Bet tagad es gribētu dot vārdu uh, Rīgas juridiskās augstskolas prorektorei pavisam jau konkrēti papildināt ar dažām domām to, ko es sāku. Kristīne Krūmlūdzu. Jā, liels paldies. Uh, tā, mana misija ir uh, pastāstīt par to, kā mēs redzam šo konferenci, kādi būtu tie galvenie vēstījumi Un, tas pirmais un galvenais vēstījums ir par starptautisko organizāciju lomu krīzes situācijās, jo, kā jūs novērojat, tad krīzes situācijas skar ne tikai vienu valsti, bet viņas skar vai nu reģionu, vai nu arī pat pasauli globāli. Tās var būt klimata izmaiņas, tā var būt bēgļu krīze, uh, uh, tie var būt arī drošības draudi kādas valsts teritoriālajai integritātei. Uh, un uh, tas, ko praksa ir pierādījusi, ka tieši starptautiskās organizācijas ir tās, kas vissekmīgāk var uh, mēģināt šīs problēmas risināt. Atcerēsimies Kosovas situāciju, kurā iesaistījās NATO. Atcerēsimies eiro krīzi, finanšu krīzi, kurā iesaistījās Eiropas Savienība. Atcerēsimies Krievijas agresiju Ukrainā un arī Grūzijā, kad atkal tā bija Eiropas Savienība, kas efektīvāk iesaistījās situācijas risināšanā, un nesenās Irānas uh, sankcijas, uh, kurās ANO loma ir uh, ļoti nozīmīga. Protams, ir ļoti daudz nepilnību ļoti daudz nepilnību starptautisko organizāciju darbībā. Lēmumi tiek pieņemti lēni, tie tiek risināti politiskos kompromisos, un tāpēc arī pēc profesors Diemēls minētās Latvijas iedzīvotāju aptaujas iedzīvotājiem pilnīgi taisnība, ka starptautisko organizāciju efektivitāte ir tikai daļēja. Un tas ir saistīts ar, ar šiem uh, politiskiem procesiem, kur tiesības un politika iet uh, sazobē un, uh, un ir jāskatās, cik tālu mēs ar tiesiskiem lēmumiem uh, varam tikt meklējot uh, šos politiskos kompromisus. Pie tam ir organizācijas, kuru mandāti dublējas, piemēram, Eiropas padomu un ECO. Un, uh, Tādējādi ne visi dalībnieki ir ieinteresēti kopīgā risinājumā. Paskatīsimies kaut vai uz uh, Sīrijas piemēru, kad uh, Sīrijas situācijā miera sarunas faktiski uh, rezultējās uh, nesekmīgi. Uh, tā iemesla dēļ, ka Krievijas atbalstītie uh, uzlidojumi un Asadu armijas uzbrukumi otrai lielākajai pilsētai Alepo paralizēja Sīrijas opozīciju un tās atbalstītā, atbalstītājs Turciju un Saudārābiju. Faktiski tas, tas parāda to komplekso situāciju, kur starptautisko tiesību juristiem, kas, kas būs arī tas septembra konferences uzdevums, kur mēs meklēsim tos risinājumus, kā uh, kā efektīvāk reaģēt uz, uh, uz šādām situācijām. Sīrijas situācija noved arī pie, pie migrācijas problēmām, pie, pie bēgļu problēmas. Un, uh, diemžēl jāatzīst, ka starptautiskās organizācijas šobrīd nespēja rast uh, risinājumu situācijai tuvajos austrumos. Un, ko tas nozīmē? Tas nenozīmē to, ka mēs tagad apstājamies un pasakām, nav risinājumu, mēs neko nespējam izdarīt. Ir krīze, ir uh, Sīrijas krīze, ir uh, uh, teiksim, vidas aizsardzības krīze, vēl kaut kāda krīze, un, un mēs neko nedaram. Nē, mēs nāksim septembrī kopā, mēs uh, starptautiskā līmenī runāsim, mēs uh, iesaistīsim ne tikai juristus, bet arī politiķus, kuri brauks un runās par to, kā mēs, teiksim, Eiropas Savienības, NATO, ANO, uh, ANO starptautiskās migrācijas organizācijas ietvaros meklēsim risinājumus tam, kā uz šīm krīzēm reaģēt, uh, jo krīzes ir bijušas starptautiskajā dienas kārtībā nepārtraukti, un starptautiskās, uh, uh starptautisko tiesību juristi uh, ir spējuši mēģināt rast uh, risinājumus katrai konkrētai krīzē. Un, un tas būs uh, viens no tiem galvenajiem uzdevumiem, par ko mēs runāsim septembrī. Paldies! Paldies, Kristīne, jau ir tāds ieskats uh, tajā, ko mēs darīsim, ļoti tāds konkrēts un konceptuāls. Un uh, par, par konkrēti jau par to, kā, nu, kas notiek Eiropas Savienības līmenī un taisna kā Latvija tajā visā izskatās uz šī uh, šīs problēmas fona, tad es dodu vārdu Ingusam Kalniņam. Jā, lab, labrīt visi klātesošie. Um, pirmkārt, liels paldies um, Rīgas juridiskajai augstskolē un satversmes uh, tiesai, kas uh, spēja interesēt Latvijas valdību, Tieslietu ministriju, ārlietu ministriju, um, vispār piedalīties šajā pasākumā un organizēt šādu veidu augstu līmeņu konferenci, kas būs pirmo reizi Latvijā. Uh, un pat Baltijas līmenī. Un kāpēc mēs to darām no, no uh, Latvijas valdības puses, ir, um, ir vispārējais izpratne par to Latvijā, ka inovācijas ir ļoti nepieciešamas, lai mēs Latvijā varētu radīt jaunus produktus, spēt tos pārdot, lai mēs būtu konkurētspējīgi un tā tālāk. Bet mēs um, aizmirstam, ka arī ideju ģenerācija, uh, izrunāšana, uh, juridiska analīze – politiskas diskusijas spēj radīt arī inovatīvus risinājumus esošo krīzu, krīžu paredzēšanā un arī veiksmīgākā atrisināšanā. Un šeit vairs nav nozīme tam, vai valsts ir bagāta, liela vai maza. Šeit ir nozīme tam, vai mēs gribam to darīt. Un šis septembra pasākums, kur mēs redzam, ka mēs gribam to darīt, mēs gribam būt vieni no, no, no tiem, kas ir spēj dot vispār savā kopā šos visus cilvēkus, spēj dot labākos risinājumus mūsdienu krīzēm. Un, Kāds varētu teikt, ka krīzes bieži vien neparedzētas uzkrīt kā sniegs uz galvas, bet atšķirībā no tā, ka mēs nevaram varbūt tik uh, precīzi paredzēt laika apstākļus, um, krīzes bieži vien ir lielā daļā cilvēku radītas, un tās to ir iespējams paredzēt, analizēt. Un šeit um, Latvijai kā, kā, kā valstī ir liels izaicinājums vēl domāt ilgtermiņā 10-15 gadu redzējumā laicīgi projicēt, kas varētu būt nākotnes krīzes un laicīgi piedāvāt ne tikai A plānu, kā arī izsināt, bet arī B, C, D un E. Un, un, un šādi izaicinājumi mums kā valstī vēl joprojām ir ļoti aktuāli. Un es ceru, ka šī diskusija spējas motivēt politiķus un arī praktiķus sanāk kopā un salikt kopā šīs akadēmiskās idejas kopā ar, ar, ar to, ko mēs darām ar šīm idejām praksē. Un